hello guys welcome back to my channel fashion all types आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं बहुत ही खूबसूरत से 500 plus stunning and very beautiful neck designs के आइडियाज़ लेकर आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी जो वीडियो में ये जो नेक के डिज़ाइन हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आने वाले हैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़रा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेक डिज़ाइंस के जो हैं आइडियाज़ देखने को मिलेंगे आपको ये आइडियाज़ भी मिलेंगे कि कैसे आप अपने खूबसूरत से ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं आप कैसे अपने प्लेन ड्रेसेस के ऊपर नेक के डिज़ाइन बनाकर उनको बहुत ही खूबसूरत और बुटीक स्टाइल बना सकते हैं ज़्यादातर इस वीडियो में आप लोगों को सिंपल ड्रेस के ऊपर जो है नेक डिज़ाइंस के जो आइडियाज़ हैं देखने को मिलेंगे कि कैसे आप अपने प्लेन सूट के ऊपर एक खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन बनाकर उसको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं इस ईद पर अगर आपने अभी तक अपने लिए कोई नक का डिज़ाइन नहीं देखा तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही कमाल के जो नक के डिज़ाइन है देखने को मिलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी कलेक्शन है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे आज से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें जैसे फेसबुक व्हाट्सअप ट्विटर और फेसबुक ग्रुप्स यानी कि हर तरह के डिफरेंट और सोशल नेटवर्किंग पर मेरी वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि अभी तक कोई ना कोई जो नेक का डिज़ाइन है अपने लिए पसंद ज़रूर आ गया होगा देखिए कितने प्यारे से नेक के डिज़ाइन हैं कि उनकी जो डिज़ाइनिंग है पर्ल्स के साथ भी की गई है यानी कि मोतियों के साथ बटन्स के साथ लेस के साथ समोसा लेस के साथ बिल्कुल यूनिक से ये नेक के डिज़ाइन हैं और आपको अपने लिए अभी तक अपने ड्रेस के लिए कोई ना कोई का डिज़ाइन जो है इस वीडियो में से ज़रूर पसंद आ गया होगा तो अगर आपको कोई डिज़ाइन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है आप किस तरह की मेरे चैनल पर देखना चाहेंगे गाइस आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको अभी तक कोई भी नक्का डिज़ाइन नहीं मिला तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है आपको इस वीडियो में से कोई ना कोई नक्का डिज़ाइन जो है ज़रूर पसंद आ जाएगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी मुझे ज़रूर बताइएगा अल्लाह हाफिज़